هيا من هيا روك ستار ما تجي غامية ვიკიდებ გამოტოვებულ ზარებს ვიკიდებ ექს და იაფასია ნაშებს არ ვიყენებ ავებს მაცახეზებ ჩუკნი ბავშვებს ვერ დამაძერეს რამდენი ცადეს და რამდენი მკერეს რამდენი მოინდო მას და ჩემი ყლა შეძლეს ამიტომ მაც ვარიძებ თავს და ვიმკი შემდეგს შევეცი წინას და შევეცი შემდეგ ზდერ მივახვედრე მკიდია ყველა ფლექსი ფსია მოუნებს საქმე ისე როგორც სექსი არასოდეს მიმიღია ექსი მუცელზე მინდა ტატუ მაგრამ მკიდია პრესი დრიბლი ფეხით მივდივარ თითქოს ვიყო მესი ჩემნაირი არავინა თორე მუკეთესი შეიძლება იყოს მილიონზე მეტი ამიტომაც იპოვე შენი სასურველი სეტი დილი და უცვამალიონს ვეწევი იდეებს როგორც ოტია ყალიონს ღმერთმა მაპატიოს თუ გავისროლე თავში მეგობარო ადიოს ვისაც როგორ უნდა გაიგოს შემოვალ ყოველას თან დინამიკი გამიღოს ვარ ჰაიკლას ხვებისთვის როგორ არ უნდა იყოს არავის წილს ვეხები ჩემი არავინ აიღოს მაკ ჰატ სტაილ ჩემი ღელზე ამარ black hat style chain rose i'm a rock star looking shit rockers porn star i'm a rock star i'm a rock star i'm a rock star ისე ბარხოთზე სუხუმსკი მახოს ავით мама დაეკუტნი ბოზებს მე მეგობრები ყოველას ვინც მას აფორტებს და კარგი ხასიათისთვის ვეტები ხოლმე ფოთლებს იგინები ბერს და ნებს არ გონებს ეს მუსიკა ჩემია და ასე მინდა მქონდეს თელი ეს რეიჯი დავაფრქვიო ამ ზომბებს აპოკალიფსი არ იქნება ამის იმედი არ გქონდეს